Tisztelettel köszöntöm az itt összeverődött, összejött közösséget ezen az ünnepi napon. Én jó magam valamikor nagyon régen, 1981-ben találkoztam a zennel először egy távol-keleti szertartáson, és azóta figyelemmel is kísérem, valószínűleg ez is hozzájárult, hogy tudtam kommunikálni apát úrral és a többiekkel is ennek a templomnak a megvalósításában. Gondolkodásaink különbözősége ellenére én úgy gondolom, hogy mindaz, amit ezen a munkán és egyéb tanulmányaimon keresztül erről magamba szívtam, az integrálódni fog ahhoz a magyar kultúrához, ami egy más minőségé fog feloldódni, amikor meghalok. Köszönöm, hogy szólhattam.